السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتورة سبدا ويا ميلو بدني كتبتان أصحابك هاوغا في ميليا سودا وادا وحد لنا عيد مبارك كل عام وأنتم بخير وبرامج كيني سلامها بيدل أضحى نص صحن عبد الفتاح حسين هذا العود عيساقو براشك سلامة يا سلامة سب عيد الأضحى وحا سلامة يا قلت ضمان إسلام قوة إسلام كوردة الملك السيد جولان هو سلامة يا حال هاي عيد العيد واحد dib wanaagsan baa leeyahay waxaan marka haa gaaba salaamayaa waxaan kula madaxda sharafta le madaxweynaha waxaan kuliisa kala sadiixa cabdi waan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka waan salaamayaa madaxda qaranka somaliland oo dhan waan salaamayaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan gaar ahaan u salaamayaa ehelkeediiyo qaraabadayda waxaan salaamaya waalidiinteeda labadeeda walaayad ilaahay naxariista aabahay uu دراسة وجوده الضياع الله نحرسون لكن الخمس سلام يهود يكون الحي يقول لهم أصحاب كيدا بنات الحمد لله إنك سجلت بدين من أحسن وحن كلا السلام يا إيه، شقارة هيدا رسم الدولة الخصوصية ما يبقي ما يبقي تقول السلام يا حلي عيد ولا كسر إيه، عيد عيد عيد ولا إله ولا مدرسيو سنة كسر كسر عفمال ما بس شو برواحه تمام دراسة وحن السلام يا مدة عاد صحافة يا سلام يا حلي عيد ولا سيو أنا بروح أفضل عيد وارد عازم فرع وسطحن وعاود عاود الوار قال لي ماشي عيد اسلامية صلاة اسلام سعولو اسلام دمان وحلي عيد مبارك إيه. يا اصحاب صدر يا اصحاب صدر انا اقول عيد مبارك لنا